que no lo pensaste antes de quitarme tu beso y dejarme como nadie sabes a qué me refiero porque dejaste que me ilusionara si me va ah, yo no era nada porque me deseaste te quiero porque tiene que ser siempre el que pierde que todo y tú me hiciste a tu modo siempre que acostumbrarme a estar sin verte Sé que nada es para siempre, hoy me toca lo perder Solo espero que vaya de lo mejor Que no conozcas el dolor Que alguien más en verdad te quiera y que te dé su corazón Así como lo hice hoy. Entiendo que hoy se termina esto que nunca comenzó, eso que la sabía y que jamás se retrató. Si tan solo hubieras dicho que de mí te pasaría, no me hubiera enamorado de tu tu mentira no me hubiera enamorado de esos tus hermosos labios, sus ojos, tus caricias, que mi cuello sea tu mano, tú eras muy caro, junto cuando más te quiero. Te retiras de mi lado. Te retiras de mi lado.